sta casetta. Rimani la gente? Sì, del programma. Tu me lo doni? Merci. Però è altrettanto importante anche riconnettersi su un piano più ampio, quindi sul piano europeo, perché è dall'Unione Europea che vengono molti eh, dei diktat che poi noi subiamo, soprattutto nei termini delle esternalizzazioni, dei tagli alla spesa sociale. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Juste une fois dans le euh, 80, c'est marqué ici, C'était les mars du 1990. Euh, ils sont, ils ont fait cette activité, ils ont leur demandé euh, de faire quelque chose qui parlait des Naples, de la liberté, de leurs conditions ici. Et donc ils sont en prison. Et en fait, en tant que prison, euh, il y avait quand même des lieux qu'on ne pouvait pas être utilisés par les détenus. On est là, en tout cas, l'association nous aide beaucoup. Donc on vient poser les problèmes ici et c'est l'heure pour nous aider sans problème. Voilà pourquoi on est toujours là. Chaque jeudi on vient et c'est l'heure pour régler notre affaire pour qu'on puisse aider un peu. C'est pour cela Vous avez fait le voyage comment euh, On a fait un voyage sur l'eau pour venir, c'était pas facile, mais quand même, il fallait qu'on fasse. Parce que si ça ne va pas, il faut que tu te lèves pour chercher, pour que ça aille. Bon courage. Et puis on a une cinquantaine de, on, les appelle volontaires, des gens qui font des activités, qui collaborent et tout, qui viennent ici une, deux fois par semaine pour suivre juste leur activité. Les militants politiques, qui font tout. Il faut Là, il y a, il y a la cuisine, mais il faut aller à l'autre. infermieri, studenti, sì. psicologi, eh, assistenti sociali, persone che non, non, lavorano nel campo, nutrizioniste. E appunto il bello è che ognuno mette a disposizione le proprie competenze, non c'è gerarchia, non, non portiamo qua dentro quello che siamo abituati a vedere nei reparti ospedalieri. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette politique, Ce qui compte, c'est que ça s'appelle potere al popolo. Et que dans potere al popolo, justement, ça veut dire potere al popolo. <laughs> Ça m'est égal de savoir quel score vous allez faire dans la prochaine élection. J'espère que ce sera un haut niveau. Je vous fous. Ce qui compte, ce qui compte, c'est que vous existiez enfin enfin l'Italie de retour dans la famille du grand combat progressiste en Europe. Il est urgent que vous soyez là, parce que de grands événements se préparent. Eh bien, je suis venu pour euh, aider Potel et Alpopolo si je peux apporter euh, de l'aide. Parce que nous avons besoin, euh, en Europe et pour notre bataille en France, qu'il y ait un groupe politique qui soit en rupture avec toutes les autres formations politiques et qui porte exclusivement les intérêts du peuple, sans compromis. Et nous avons besoin qu'il y ait une force ici en Italie, parce que l'Italie est très absente euh, des débats progressistes en Europe. Ce n'est pas normal. Parce que c'est un peuple qui a toujours été imaginatif, euh, égalitaire. Euh, nous avons eu dans ce pays le plus puissant parti communiste d'Europe occidentale. C'est dire qu'il y avait une idée qui travaillait le peuple italien. Et c'est pas normal que tout ça ait disparu. Alors, euh, si vous avez un groupe Potere Al Popolo au Parlement italien, ça va nous aider tous à être plus forts. Et surtout, nous allons pouvoir commencer à construire ce rassemblement politique, Podemos, euh, les Insoumis, Potere al Popolo, euh, Unité populaire en Grèce, Die Linke en Allemagne, c'est-à-dire une force politique alternative au niveau de l'Europe. Mais pour l'instant, il manque les Italiens. Bon, alors il faut venir. Hein. Et pour ça, il faut avoir des élus nous avons besoin, nous, euh, de, de, Al Popolo au Parlement italien. Nous avons besoin, nous, les Français, hein, pas vous seulement, les Italiens, nous. Voilà. Che dire, è stata una giornata bellissima, adesso ce ne andiamo a mangiare una pizza, siamo contentissimi di quello che Gianluca ha detto e noi, così come lui ha detto che noi abbiamo in qualche modo eh, bisogno di internazionalismo e bisogno che in ogni paese sia forte un movimento di riscatto popolare, un movimento di resistenza contro l'austerity, noi abbiamo anche bisogno del loro appoggio e lui ci ha detto, e questo ci fa onore, che loro hanno bisogno del nostro come potere al popolo. Questo è qualcosa che per noi è un grandissimo regalo, non soltanto perché che ci mette in connessione ma perché in qualche modo ci riconosce come una forza attiva, come una forza che può realmente cambiare le cose. Loro in Francia hanno fatto un vero e proprio miracolo in pochissimi anni, noi speriamo di essere all'altezza e di poter fare altrettanto.